Dobro večer svima. Želim vam večeras predstaviti jedan proizvod, a u pitanju je C9 eh, kompanije Forever Living Products. Eh, ono za šta služi u biti ovaj program, to je detoksikacija vašeg organizma i gubitak kilograma, ali onih nepotrebnih kilograma masti, masti, naslaga i otrova. Eh, paket C9 sadrži prvo ovako u jednu knjižicu u kojoj, koja vas vodi koja vas vodi korak po korak od prvog do devetog dana. Što, što činiti, što raditi, kako se ponašati i najvažnije ono što jesti i kako jesti, na koji način. E, tu sve bilježite svoje aktivnosti i na početku izmerite, <laughs> izmerite svoje kilograme što ćete učiniti na kraju, jel, naravno, da vidite razliku. E, pak je dalje sadrži Forever Aloe Vera Gel, džus koji, koji postiče otpornost organizma, sadrži u jednu kutiju koji se nalaze e, Garcinia plus neke kapsule i Forever Term i Forever Fiber. Tu dođe jedan metar koji vam služi na početku da se izmjerite što ja znam, e, bicepse, struk, prsa, tako da vidite razliku prije i poslije, čisto da vidite razliku. Dalje sadrži u jednu bočicu, tu imate mjere, znači tu možete, možete koristiti kada budete koristili uh, e, aloja vera juice, znači koji ćete miješati sa nek možete ga miješati sa sa nekim sokom ili sa ja sam osobno miješao sa vodom, znači možete miješati sa vodom i koristi za spravljanje šejka. Meni osobno najdražeg dijela cijelog programa je jedino, jedino što je u cijelokupnom ovom programu od 9 dana ima lijep ukus. <laughs> možete birati između ukusa vanilje, vanilje i čokolade. Uh, Forever Light Ultra Shake uh, sadrži 80% proteina koji su jako bitni oni koji razumiju, to su je, koji su jako bitni e, za, celokup, za funkcioniranje celokupnog organizma i za snagu. E, mogu vam reći da sam ja osobno za 9 dana izgubio 6,5 kg i da sam oduševljen. Nakon programa C9 osjećam se puno lakši, naravno, skupio <laughs> sam kilograme, osjećam se puno lakši, ali puno sposobniji. U biti, vraćao, počeo sam da se vraćam u tu neku svoju formu, fizičku spremnost. Oni koji me poznaju, znaju da, da, da, sam, da sam tu baš imao u uloženog <laughs> truda i napora u tom stomaku, jel, tu bi sad to negdje izgledalo ispred sve, no međutim sad je to sve ovaj se smanjilo, naravno uz pomoć tog programa. E, svima bi preporučio, znači mogu vam reći da program djeluje, ali da ćete sad uzeti neku magičnu pilu popiti da će vaš kilogram nestati, mislim to bilo se suludo nadati. Ali ono mi ko bude slijedio upustva iz knjižice koju dobije iz, iz ovog paketa, znači mogu garantovati da će, izgubi, da će postići ono što želi. Jel? U biti ja sam želio da izgubim kilograme i želio sam da budem malo više fizički spreman. To bi bilo sve za večeras prilike. Hvala vam što ste me gledali i vidimo se na nekim drugim videima uskoro. Uviđenja.